السلام عليكم في هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا طريقه تحضير هاد الغريبه البهله او غريبه السنجلان فغنعطيكم في الفيديو المقادير مضبوطه الطريقه باش تجيكم بحال هكا مشقوقه من الفوق وتجيكم ناجحه donc خليكم معايا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق هنا عندي الدقيق مغربل غنحتاجو 120 غرام ديال الزبده اللي غتكون جبدتو قبل من الثلاجه يعني تكون رطبه 180 غرام ديال السكر سنيده 140 غرام ديال الزيت العاديه 100 غرام ديال الزنجلان هنايا مغسول ومنقي جوج ديال لي ساشي د خميره الحلوى اولا 14 غرام عندي معلقه صغيره د القرفه الا بغيتو تعوضوها بالفاني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش معلقه القرفه ونص معلقه صغيره د الملح هنايا غادي نستعمل الروبو فالا ما عندكمش ماشي ضروري غير في امبور ولا في شي قصريه كخلطو بيديكم اولا بشي spatule هنا خديت الزبده زدت عليها السكر سنيده وغادي نخلطو بالنسبه للناس اللي عندهم الروبو هنا كنستعمل la feuille هي اللي كنديرها بوغ لي كاطو هنا من بعد ما خلطت الزبده مع السكر سنيده هنايا une fois يعني السكر صافي كينسجم مع الزبده صافي تنحبسو من تخلط ما كنبقاش نخلطو بزاف هنا غنزيد عليهم الزيت وغنخلطهم حتى ينسجموا مع بعضياتهم عاد غنزيد عليهم المقادير اخرين هنا غادي نزيد عليهم الزنجلان ونص معلقه صغيره ديال الملح وهنا بالنسبه للزنجلان فراه عندي مغسول ومنقي وكنت حمرت واحد شويه يعني ما حمرتوش بزاف فبعض المرات كنلقاو الزنجلان كاين شي بعضنا تيكون شويه بيض فنصحكم حاولوا شويه تحمروه لان كل ما حمرتوه كل ما غادي يعطي النسمه ديالو زوينه في هذه الغريبه هنايا غادي نزيد عليهم القرفه بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش القرفه يعوضوها بلاغوم ديال الفاني صراحه كتجي زوينه لانني فايت انا مجربه هاد الغريبانيت بلافاني عوض القرفه كتجي زوينه وهنايا غنزيد عليهم الدقيق والخميره هنا زدت غير نصف الكميه ديال الدقيق حتى نخلط العجينه شويه عاد غادي نكمل النص الثاني فبالنسبه لهاد الغريبه هادي فانا كنستعمل بالضبط 400 غرام ديال الدقيق وهنايا كتكون عندي العجينه ديالي واجده فهنايا غير ينسجموا العناصر مع بعضياتهم داك الطريق يدخل كامل صافي تنحبسو تنبقاوش نخلطو بزاف فانا العجينه راه كتجي رطبه ما كتجيش قاصحه يعني ما كتجيش ناشفه يعني كتجي زوينه يعني في الخدمه وهنا صافي كنبداو نديرو الغريبه ديالنا يعني القياس ديال الغريبه عاديه فهنايا انا بصراحه كنستعمل الميزان يعني الا بغيتو يجيكم الغريبات من نفس القياس فاستعملوا الميزان ولا يكون ميزانكم يعني انا بصراحه كنستعمل هذا الميزان كندير تقريبا لاطاي 23 غرام في الغريبه هذا القياس خرج لي جوج طلاطات هنا بالضبط 44 حبه ففي الوقت هذا تيكون عندنا الفران كيسخن على درجه الحراره 180 هنا بالنسبه لهاد الغريبه الا بغيتوها تجيكم ناجحه ومشقوقه مزيان من الفوق فحاولوا تحطوا اللاطه في الفوق ديال الفران ما تحطوهاش الوسط وغنشعلو الفران من الفوق لا بالنسبه للناس اللي عندهم الفران الضو ما ديروش لا شالور طونونط اولا الفرفاره مي غتشعلو الفوق بحال الناس اللي عندهم الفران الغاز غيشعلو العافيه من الفوق يديروها مهيله حتى تبان لكم غريبه تشقات مزيان هنا كيف ما كنوريكم من بعد ما تشقات غنهبطها لتحت باش تحمر واحد شويه صافي حتى كتولي هكا doré. صافي وتنخرجوها وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها راه كتجي زوينه بزاف راكي تمشتو معايا راه الطريقه راه واضحه المهم حاولوا تجربوها وما تنساوش تخليو لي commentaire تحت من هذا الفيديو وديروا لي j'aime وبارطاجيو la vidéo.